ずっとガタガタと言わないで心の底から傷ついちゃうから何せ周りより音質で大 communication さあなさいミスコミュニケーション絡まってる A to Z 始まってる小説ささあなさいミスコミュニケーションずっとポップに似てるけどいだに僕を は人扱いしてないしあの僕から買う同級生も非通知で嫌ならせせめて感情だけはひた隠してどんな工場もなんともないでさあさあ皆さんミスコミュニケーション 雄心似。 you